Jochen und lesen Sie die Antonyme. Լսեք եւ կարդացեք հականիշները։ Նոյ, alt, նոր, հին, շուն, հեսլի, գեղեցիկ, տգեղ, մոդելն, ուն մոդելն, նորավոճ, հնաոճ, բքվիմ, ունբքվիմ, հարմարավետ, անհարմարավետ, klein, groß, փոքր, մեծ, teuer, billig, թանկ, էժան, praktisch, unpraktisch, praktik, Ոչ պրակտիկ։ Ինտերեսանտ, լանգվայլի։ Հետաքրքիր, ձանձրալի։ Հել, դունքլ։ Լուսավոր, մութ։